とは岩手県山形県、えー、各地にね、えー、それぞれにチームサイズするものがこの中にありまして今日は岩手県内のチームで、えー、このメンバーで、えー、お出させていただきます、えー、名前紹介していただきました金賞会錦保護連会以外にも、えー、小見田市のね共演というチームがこのグループの中でおりますのでたまたまいなりつ捕まえてきちゃいましたので、えー、みんなで一緒に盛り上がって楽しんで踊りたいと思います雨がちらちら降ってまいりましたけど、えー、この雨がねピタッと止まって止んでくれて、えー、さこの祭り最後まで それ持ちますようにそんな願いも込めて精一杯踊らせていただきますのでお付き合いとご声援のほどよろしくお願い申し上げますさあ明るい元気をほな行こうか音ちょうだい 曲です明るい曲いいやな曲です元気を踊ますねさあかの10周年 know. 「お道広場さん乙女の ありがとうございます気持ちよ楽しく踊らせてもらいましたこれも皆皆様のおかげです風つきよちあのごめん噛んだ許して風も強くなってきて寒くなってきたのね風だけは引かんようにしてよ頼むねお願いしますねはいそれでは皆様に感謝を込めてや